روز اول که ما وقت در کابل بودم وقتی که طالب آمدن کل جای گرفتن کلگی وحشت داشت و همچنان بسیار نامید شده بودم وقتی که طالب آمده بود یعنی فکر میکردم که شایدم دیگه حتی بیرون اجازه نداشته باشیم که بریم مثل البته دوره سابق دیگه این زحمت که مثلا ما چند سال تقریبا 16 سال کشیده بودم ضرب صفر شد دیگه ман вазифа доштам дар вазорати фоидома идораи хатоҳан кобул аммо вақте ки толиба омад дига моро иҷоза надод боз э, ма гуфтам агар як синф доир бикунам ва медухтарои мактаба кулишон ки даври мактаб аст дарс битам ва инам як саргарм шавам а ман битонам ки дар ҳамин хоҳарои мо ки аз э, дарс боз мондан кӯмак шавам Guabira, Jazriceumi, Eni Jazriceumi, Ashtkondamsha, اسما خود البته در درس سنف هفت نبودین یاد گرفتی طریقه را؟ دیگه مشکل نداری هر سوالی که داشتی باز آزادانه سوال کن هدیه فهمیدی؟ خب خیر است ما حل میکنم یا سعی کنیم شما در کتابچه خو آیا نه قسم حل کردیم نه کدام اعداد که مربع کنیم 81 میشه نه نه نه مربع ما ساوی میشه با یعنی را پاک کن خب, خب، خط بر بکش که اینجا فامیله شوانه وقتی که سبکی از خو میخستیم او قدم مکتبای ما بودک صبح که نماز ما رو میخوندیم دیگه خو نمیشدیم درسای های ما رو میخوندیم دیگه یالی که مکتبا نیست دیگه درس یک تا یک ساده است رو نوشتم کنم، کنیم دیگه سبکی دیگه اچ اونی چی کنیم دیگه با از او پیش ما در شوق بازار مرفتیم کارسای بازار مرفتیم دیگه مردم ها اقتصادشان خوب بود همونجا ما رفتیم فیس هم زیاد میگرفت ما فیس میدادیم درس میخواندیم دیگه حالا اقتصاد مردم هم ضعیف است دیگه دیگه از وقتی که همونجا طالبا که ماده دیگه ما را هم اجازه نمیده که ما بازار بریم درس بخونیم دیگه اینجا هم فیسش رایگانه همینجا دختر از یک سر همینجا میاد دیگه بعد از این من اینجا که آمدم این دخترها را من نمیشناختم بعد از امو همسایه های ما را یک چند تایش که میشناختم گفتم بیاین اینجا ما درس میتم اینا بسیار خوشحال شده حتی مادرش زنگ زد گفت که بسیار کاری نکدی ما بسیار خوش هستیم که همراه دخترای ما همکاری کردی و درس میتی رایگان چون اقتصاد مردم هم اینجا بسیار ضعیف است نمیتونه که مثلا فیس در کورس میتا پرداخت کنه دیگه یک دلچسپی درسم بینا شوه که اول که آمدیم چهار نفر بود بعد از صبحش که اینا را گفتم دیگه هم بگین خبر بتین که اینجا کورس باز شده بعد از باز هشت نفر شد بعد از هم با استیپ کمی زیاد شده رفت دیگه تقریبا یعنی در نفر رسید ما چندین دفعه این طرف و طرف هم آمدن یک دفعه در سنف ما آمدن که او روز ما نبودم البته کم مریض بودم قبلا ما شاگردای ما گفته بودم اگر طالب آمد شما این قرآن شریف که دیدین قرآن شریف بکشین کتابای ریاضی خود پود کنین باز اینا هم قسم کده بود دیگه ها آمده بود پرسان کده بود اینجا چی گپ است چی کار میکنین دیگه استادتان کی است ما شنیدیم که اینجا یک بخش آموزشی است که مضمون های مکتب درس میده ای استادتان یعنی کی است که قسم به اجازه ما درس میده آدرس مرم پرسان کده بود خب باز اینا البته جوابش نداده بود که ما نمیفهم استاد ما البته گفتن که ما اینجا فرقان میخوانیم تایم فرقان است دیگه یعنی بخش ریاضی نیست دیگه شاگردای ما از بود ترسیدن بعضیشان خیلی نامدن این بسیار کم میاین حالی نیمی از جامعه افغانستان خانما تشکیل میده اگر این نیمی از جامعه ما از سواد باز بمانه جامعه ما رو به سقوط خواهد رفت اگر ما یک دکتری زن نداشته باشیم یا یک بخش معلم انجینیر ند... چی نداشته باشیم یعنی که نیم از جامعه ما عقب از سواد میمونیم به خاطر وقتی که دختران نتونن درس بخوانن یعنی نیم قشر از جامعه از درس باز میمانند